Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah.

Hare Rama Tepuk tangan yang meriah untuk grup Salawat Al-Banjari El Hasan dari Singosari.